La misma mierda que trago desde pequeño Pedí para la casa aunque yo no tenga sueño 6 de la mañana en un parque abarrotado De niños que se creen narcos solo por fumar tabaco Trago tanta mierda que yo ya no doy abasto Mi rostro congelado como si fuera un busto Los mismos victimistas que ya no Me dicen que no entra pero no me queda justo Son modas pasajeras como el puto veganismo Todos hablan por el resto pero piensan en sí mismos Cuando se les pase el cuento del altruismo Más de una abandonará y aparecerá otro ismo El mismo motivo de acabar con el racismo Lo llevan las mismas que realizaron el hechizo Que mueve a borricos que se matan entre ellos Y les calan un mensaje que está lleno de agujeros Les pido que me expliquen y les faltan argumentos El racismo es existente y las medidas deficientes Porque centras su destino en un color y no en el resto Racista es pensar que un color te hace menos Y va para todos, no solo para los negros El racismo es existente y se vierte en todos no es de negros por los blancos, es de ambos, es de rasgos Cuando entenderán que nace de un lado extraño Ahora por decir esto soy racista y misógino Eso menos suman como en un cargo público Es un título que cargo solo porque cuatro gatos decidieron que lo malo era lo mío Lo que hablo ya me canso de explicar cada cosa que yo pienso Pues me sobran argumentos para explicar al resto Pero esto es un problema que ha llegado impuesto Te oye, no te escuchan, no les gusta lo que has hecho por eso te silencian, te bloquean Bueno, no te googlean ni exhiben como saco de boxeo Y solo porque el resto tienen miedo de ser hecho, Pues se suman a la turba y si no te dan la espada, otras. espada Ah, ellos piensan que lo nuestro está mal Se quedan con su verdad y no aceptan nada más Eso es más parecido al nazismo que a Jehová Y esa es otra posverdad, mentira tradicional Que hiciste algo arriba que te hace juzgar Pero no cuadra ¿Acaso no todo lo que pasaba era su plan? El cielo es azul, es gas, vapores azul por la luz y tú Facha de pacotilla que critica a los progres Eres la misma mierda ya que ellos te jodes Ahora berreas de rabia, rabietas, cojones Te faltan de frente a mis barras Llamas a España, tu lucha, tu causa Solo causas la risa Ya ella la mancha nada Fronteras de lengua, la tierra es de todos La nación es falsa, la patria es mentira Todos son burdos cuentos para que algún líder juegue con nuestras vidas Somos fichas de un sistema elaborado Basado en los deseos de unos niños malcriados Somos números de un código binario Solo servimos, no ganamos con un futuro planeado Si te sales de la norma te ejecutan Hay dos corrientes y si no eres de ninguna Olvídate de amistades, les afecta una fobia general Que les impide pensar con la cabeza Definen animales, comen frutas y verduras Click al insta, nos vamos al McDonald's Quiero un pomerania que me venga desde Rusia otra foto para las redes para ser virales Hashtag, hashtag, vegan life pasta Mi artista favorito es menos visto que su amigo, digo Hashtag, ni me forzó en el mid Una siendo violada, siento inventando farsas no visibilidad, me tenéis hasta los huevos tu otra locura Cuando luego sois vosotras las mismas que metéis mierda Pero luego si se suicida, pues entonces ni una más Tengo amigas que han sido amedrentadas, perseguidas Algunas podría decir hasta raptadas, acosadas Incluso una violada, eso pasa por desgracia Pero más desgracia tú, que utilizas la tragedia de muchas Por un plus en tu bandeja, nunca se de la pena es una mierda barrastrera Todos buitres de los trabas de toda la vida ajena Intentando buscarse una puta etiqueta Usarla como excusa, tenga acusan ni la gente apoyando a esta chusma Pero eh, que no solo son astillas Estoy hasta los huevos de los tíos y ahora mira cómo me cargo su mierda de discurso Muchos machistas encubiertos que van de tíos cultos Dando filosofía sin entender un chusto <laughs> chulo Diciendo que su rabo las atrae a todas como un rebaño Año, esto es de ensayo Decirle una de 15 que parece más mayor de lo que es Jamás pecaría a una mujer, esos es machismo camuflado Sobrevaloras tu poder Tú no sabes lo que ella ha recorrido, puto antiguo Te crees el entendido y luego cómo era el vestido Perdona, no sabía que hoy en día una tía debía controlar lo que se ponía No sabía que había tanto baboso en la calle que no controla una puta elección En el parque no sabía que podías piropearla por la calle Silbando como perros como si no fuera nadie Tratándolas de objetos como esclavas sexuales No son perras, no son zorras son mujeres, son personas uh, Pero bueno, luego ya se insultan a una tía por envidia de sus tetas Marginan a esa chica, pues es una competente Y esa chica va con ansiedad de nuevo a la escuela Tapándose de más, pues no quiere más problemas Pero la envidia las corroe y se enfrentan a ella Y se pone un vestido como la que es más plana Es tratada como puta, como guarra Y en las redes, todas son las guarras, todas son las zorras Pero si una más buena, entonces son las monjas Impidiendo que ella sea de otra forma te diré una cosa que no afecta lo que seas, mujer,